hello and welcome friends C language में कुछ इस तरह का पैटर्न अगर हमें प्रिंट कराना है तो ये देख सकते हैं वन टू ये एक इस तरह के शेप में है ठीक है चौकोर शेप में है तो इस तरह का पैटर्न अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करेंगे तो देखिए इसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है अगर मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूं तो यहां पे क्या लिखा हुआ आता है ये लिखा हुआ आया है enter the number of rows अगर मैं फोर रोज एंटर करता हूं तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होता है और अगर इसी को मैं यहां से फिर इसको रन करवा लेता हूं और इस बार मैं यहां पे एंटर करता हूं 10 तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से प्रिंट हुआ है तो अगर इस तरह का पैटर्न हमें प्रिंट कराना हो तो प्रोग्राम क्या लिखना होगा ये चलिए दिखाता हूं आपको तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमें यहां से एम्प्टी फाइल लेनी है यहां से इस तरीके से और अब यहां पर हमें वो कोड लिखना है जिस कोड के लिखने से ये प्रोग्राम बनेगा ठीक है तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल लिखता हूं हैश इंक्लूड stdio.h ठीक है फिर यहां पर मेन फंक्शन बना लेते हैं तो ये मेन फंक्शन हमने बनाया और फिर एंटर करके नीचे आएंगे कैलिब्रेसेस ओपन करेंगे और यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ क्योंकि यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ेगा वो यहीं से डिसाइड होता है तो यहां पे दे दिया मैंने enter the number of rows ठीक है कितने रोज नंबर में एंटर करनी है वो चीज यहां पे एंटर करिए और फिर यहां पे नीचे दूंगा स्कैन एफ ठीक है स्कैन एफ क्यों क्योंकि यूजर की मदद से इनपुट कराना है तो ये स्कैन एफ दे दिया मैंने और यहां पे दिया परसेंट अब ध्यान दीजिएगा यहां पर परसेंट डी दे रहा हूं क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है किसका इंटीजर का हालांकि अभी तक हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया चलिए अभी वेरिएबल भी बनाते हैं या परसेंट डी दे देते हैं परसेंट डी देने का मतलब यही है कि यहां पे जो भी बनाएंगे इंटीजर वेरिएबल ही हम बनाएंगे ठीक है डेटा टाइप क्या देंगे इंटीजर ही देंगे उसका अब यहां पर आ गए यहां पे दे दिया एड्रेस ऑफ ए ठीक है ए नाम का एक वेरिएबल हम बनाएंगे ठीक है ये क्लियर हो गया तो आइए यहां पे अब एक वेरिएबल हम बना लेते हैं तो यहां पे किया इंट ए ठीक है इतना कर लेने के बाद फिर हम नीचे आएंगे स्कैनअप के ठीक नीचे और यहां पर हमें लूप लगाने का काम शुरू करना है जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेपिटेशन के लिए हम लूप ही यूज करते हैं ठीक है तो अब यहां पर इंट टाइप का एक इसी में एक तो वेरिएबल बना लेते हैं इंट टाइप का लूप के अंदर ही ठीक है तो इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूं r नाम से और r में इनिशियलाइज कर देता हूं 1 यानी r इज इक्वल टू 1 लिखा और फिर r is less than equal to क्या करेंगे less than equal to a तक चलाएंगे इसको ठीक है ए में जो आप देंगे उसी के हिसाब से इसको चलाएंगे और फिर यहां पर आर प्लस प्लस कर देंगे यानी इंक्रीमेंट कर देंगे फिर कर्ली ब्रेसेस यहां लगा देंगे लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है ये तो आपको पता ही है फिर यहां लगाएंगे फॉर लूप दूसरा फॉर लूप यानी नेस्टेड फॉर लूप मैं लगा रहा हूं और फिर यहां पर इंट टाइप का एक और वेरिएबल हम बनाएंगे डेटा टाइप रखेंगे उसका इंट और सी नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें भी स्टोर करा देते हैं वन अब यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर कहेंगे c is less than equal to कहां तक n तक चलाएंगे और फिर c प्लस प्लस कर देंगे यानी इंक्रीमेंट कर देंगे और इसकी भी बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना लीजिए और फिर यहां पे प्रिंट करवा देंगे ठीक है तो यहां लिखा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ लिखने के बाद चूंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा अच्छा यहां पे एक चीज अनोखी चीज मैं दे रहा हूं यहां पे लिखूंगा परसेंट %3d ठीक है जिसके वजह से ये पैटर्न प्रिंट होगा अच्छा ये देखिए यहां पे परसेंट 3d लिख दिया हमने जनरली हम यहां पे परसेंट d देते हैं यहां कॉमा देंगे और c में रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे ये हो गया हमारा काम अब हम चाहते हैं कि लाइन भी चेंज होती रहे भाई एक ही लाइन में तो चाहिए नहीं लाइन चेंज होती रहे तो इसके वजह से यहां बैकस्लैश एन लगा देता हूं और इसे क्लोज कर देता हूं यहां से ओपन होगा फिर क्लोज होगा इस तरीके से ठीक है अब ये ओपन और क्लोज दोनों हमने कर दिया है और यहां पे टर्मिनेट करके और इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिए ठीक है अब इस ब्रैकेट को जब हम क्लोज करेंगे तो ऊपर का एक और ब्रैकेट है उसे भी क्लोज कर देंगे अब देख लीजिए गिन लीजिए एक ब्रैकेट ओपन हुआ फिर दो ओपन हुआ तीन ओपन हुआ ठीक है एक क्लोज हुआ दो क्लोज हुआ तीन क्लोज हुआ तो ये तीनों क्लोज हो गए अब इसको सेव करने की बारी तो यहां से जाकर के इसको सेव करता हूं स्क्वायर स्क्वायर के नाम से सेव करता हूं स्क्वायर डॉट सी ठीक है तो ये स्क्वायर डॉट सी के नाम से इसे सेव कर दिया अब यहां पर चलते हैं और इसे कंपाइल करवाते हैं देखते हैं कंपाइल होता है नहीं ओ यहां पे एरर आ रही है आ, इसे एन हो गया यहां पे ए होगा ठीक है अब बस हो गया हमारा काम ये इसे सेव करेंगे और अब कंपाइल करवाएंगे तो ये कंपाइल भी हो जाएगा तो ये देखिए कंपाइल हो गया और यहां से इसको रन करवा देते हैं तो अभी ये रन हो चुका है देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज जैसा कि यूजर को स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए वैसा ही दिखाई भी पड़ रहा है अब मान लीजिए यहाँ पे फाइव रोज एंटर किए तो यहाँ पे देखिए फाइव इस तरह से शेप बन के आ रहा है अगर इस प्रोग्राम को मैं बंद करके और दोबारा से एक बार और रन कर देता हूं तो यहां पर वापस से वही चीज की इस बार हम कितना देंगे इस बार जो भी आएगा स्क्रीन पे तो हम यहां पे नंबर ऑफ रोज थोड़ा कम दे देते हैं इस बार थ्री देते हैं तो ये देखिए थ्री रोज प्रिंट हो रहे हैं ठीक है इसी तरह से थोड़ा और ज्यादा भी देना होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे ज्यादा भी दे सकते हैं तो यहाँ पे दे दिया एट तो यहाँ पे देखिए एट रोज प्रिंट हो रहे हैं तो इस तरीके से ये पैटर्न हम प्रिंट करा सकते हैं उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video